Ваши икроножные мышцы – это что-то потрясающее. При беге они резко сокращаются и также резко расслабляются. Кроссовок касается земли. Хоп! Мышца сжалась. Отталкивается, расслабилась. Сжалась, расслабилась. На одной ноге, на второй. Сжимается, расслабляется все быстрее и быстрее. Кажется, что все вокруг вот-вот забьется в большом икроножном экстазе. При беге ваши икры приобретают необыкновенно красивую форму. Я не художник, и я не могу объяснить, но я не мог налюбоваться. Вы балерина. У вас все дома? У меня, да. Я живу один. И я вас раньше здесь не видел. Потому что я сегодня прилетела. Ага. И где же вы приземлились? В аэропорту. А, я имею в виду отель. А, гостиница Рицк. Хм. Хороший выбор. Вы тоже там остановились? Нет. Я местный. И я абсолютно точно знаю, что должна увидеть в этом городе девушка с такими м -м, красивыми зелеными глазами. Хотите, я буду вашим личным гидом? Я сегодня занята. Договорились. Делайте ваши дела, и в 7 вечера встречаемся в ресторане «Жемчужина». <laughs> Вечером у меня тоже дела. Как-то печально. Это, знаете, вопиюще несправедливо, что у такой элегантной, привлекательной девушки, почти балерины, даже на отдыхе находятся дела, которые нужно делать. Тем не менее, в 19.00 в ресторане «Жемчужина» вас будет ждать джаз, лучшая кухня на побережье и приятный собеседник, готовый выполнить любые ваши желания. Я же сказала, мне нужно побыть одна. Я просто годовщину нашу вместе хотел отметить. Ну скажи, где ты? Не скажу. Не, ну, ты что там, не одна? Конечно, я здесь одна. Антон, тебя только ждем. Фик, извини, я тебе вечером позвоню. Я сама тебе позвоню. Сладкий, да? Угу. Хорошо. Как твой вчерашний вечер? Вообще паршиво. Хуже места я еще не А я вчера такую интересную книгу дочитала. Советую. Ага. Ты сегодня в жемчужину пойдешь? Собираюсь, да. Это же лучший ресторан в городе. Сегодня там джаз, fish party. Хочешь со мной? Да нет, там все очень пафосно, наверное. И тем более мне надеть нечего. Да ладно, не парься, придумай что-нибудь. Ты помнишь мое красное платье? Поехали! Для тебя рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны. Для... 19.00 в ресторане «Жемчужина» вас будет ждать джаз, лучшая кухня на побережье и приятный собеседник, готовы выполнить любые ваши желания. мир наш для тебя, живу и я под солнцем. озвучиваешь, да? Ну, Ты еще живешь ты знаешь, мне нравишься, я очень сильно Боже. Это всего лишь я. Вы меня напугали. Вы все-таки пришли. Куда? Хотя я особо не сомневался. Я просто шла мимо. Вы просто шли мимо и надели самое подходящее для этого вечера платье. Вы в нем восхитительны. Ну, дела сделаны, раз вы гуляете. Прошу вас. Меню, пожалуйста. Спасибо. Нет. Вы знаете, у вас есть что-то первобытное. устрицы? Я их никогда не пробовала. Татьяна! Две порции устриц, пожалуйста. Угу. Вам очень идут эти серьги. Они такие дикие. Вы здесь всех знаете? Нет, у меня просто очень хорошее зрение. здесь все странные. За знакомство. Хотя я ведь даже не знаю, как вас зовут. Лиза. Лиза. Хм. А я Вадим. Очень приятно. Лиза, вы так на меня смотрите? Мне кажется, вы очень умная. Я сейчас читаю «Братьев Карамазов». Вот видите, финал. я редко ошибаюсь. Вы читали? Напомните, что они написали? Это Достоевских написал. А, ну конечно. За интеллект и за Федора Михайловича. До дна? счет. А, вы извините меня, я покину вас на минутку. Хм. Он сейчас вернется и будет предлагать вам прогуляться по пляжу с ним. Ни в коем случае не соглашайтесь. И на серьезные отношения с ним не рассчитывайте. Он псих. Что? М нужная Икроножная мышца. А, можно забрать? Да, спасибо. Ну что ж, ужин окончен, и я смею надеяться на продолжение вечера. Спасибо за ужин, но у меня был длинный день. Позвольте, я хоть э, провожу вас до отеля. Нет, нет, спасибо. Я знаю очень короткий путь, если вы спешите, и длинный, если нет. Правда, спасибо за ужин. Я хочу побыть одна. До свидания. Я вас так просто не отпущу. Пробежка в вечернем платье весьма оригинально. Ключик от 15 пожалуйста. А, ключик-то от 15 у меня забрали. В номере вас ждет сюрприз. Какой сюрприз? Приехал ваш супруг. Геолокация. Спасибо. Вот. Вот. Я знаю очень короткий путь, если вы спешите. Я вас так просто не отпущу. меня в номере маньяк. Вы поссорились с мужем? Это не мой муж, это чужой мужчина. Девушка, если бы я давал ключи от номера кому не попадя, меня бы давно уже уволили. У меня в душе моется маньяк. Вызывайте полицию или разбирайтесь сами. Ладно, пойдемте посмотрим. Добрый вечер. Лиза? Кот. Кот? Что происходит вообще? Я не понял, ты что здесь? Ваша жена приняла вас за другого мужчину. Приятного вечера. Вообще-то хотела побыть одна. Подожди, а почему? Если я тебе расскажу, ты не поверишь. цветы? Тебе? Мне? Ты никогда мне не дарил цветы. Серьезно? Угу. <laughs> Пупсик, вставай. Пупсик. Давай поднимайся. Давай вставай, пойдем. Куда? Что значит куда? На пробежку. Давай поднимайся. На пробежку? Я вас так просто не отпущу. Давай, давай, давай, давай. Ну давай мы это заменим более активным действием. Это каким это? Так, все. Не искушай меня. Я и так со своей стороны вчера проявил неспортивное поведение. Ты же знаешь, что мне надо тренироваться. Да? У меня скоро соревнования. Нельзя сейчас пропускать тренировки. Я и так улетел тренеру, ничего не сказав. А что ты лежишь? Давай вставай, побежали. Давай никуда не пойдем. Так мы не пойдем, а побежим. Там одни психи и маньяки. Какие психи? А? Какие маньяки? А? <laughs> Так, стоп. Что? Я еще ничего не решила. И вообще, ты должен был спать на диване. А, вот как? Да. Хорошо, но завтра бежим вместе, да? <laughs> Пупсик! 55 приседаний. Хватит называть меня Пупсик. Тогда 56. Ключи не забудь. Ага. Просила взять ключи. Ты чего? Пупсик, ты такая красивая, когда спишь. Мне кошмар приснился. Ну, значит, тебе идут кошмары. Ну чего ты? Вас приветствует администрация пляжа Солярис. В нашем кафе вы можете Повара приготовили для вас блюда из мягкой рыбы. Официант обслужит вас и примет заказ. Западной части бара работает фастфуд, в котором вам также предложат свежайшее пиво, прохладительные газированные напитки и фантастически вкусный шашлык. Вот. Вот. Ну послушай. Вот у Достоевского. У него же все непросто, неоднозначно. У него, у ну, все люди разные. Вот все вроде бы тяжело и просто. Он так хорошо описывает персонажей, они как будто живые, из жизни. Как будто мы с тобой, понимаешь? Мы с тобой? Ну да. Не только мы с тобой, там вот эта женщина, девушка. Вот этот парень. М? Ну все герои Достоевского, понимаешь? Угу. Да, понимаю. Слушай, Пупсик, ты у меня такая умная, правда. Ты все время развиваешься, все время на месте не стоишь. Это так круто. Я тоже так хочу. А может мне на курсы английского пойти, а? Да, хорошая идея. А что, пойду? Нормально, буду учиться, буду развиваться. Я же вон три года назад на права сдавал, сдал. Сам, со второго раза, ну, своей головой. Не то, что там некоторые. Плачут во 10 раз. Вообще люди забывают, на что им мозг дал. Надо тренировать все время. То что же мышцы? Блин, руку отлежал. Пойду разомнусь, что ли? вставай. Пойдем, спорт, жизнь. Пойдем, Настроение. пойдем, давай, давай. Давай, нечего валяться просто так. Бежали, побежали. Побежали скорее. У-ху! Ну что, готова увидеть, что я тебе приготовил? Давай пойдем себе сюрприз. Спокойно. Пупсик, доверься мне. Вот увидишь, ты просто обалдеешь. Та-дам! Почему из всех мест ты выбрал именно это? Я просто выбрал лучший ресторан в городе. Пупсик, тебе не нравится? Живая музыка. Круто. Подожди, или ты была здесь? Я? Нет. Я просто наслышана про это место. Слушай, давай уйдем отсюда. А? Да ладно, Пупсик. Сейчас все будет. Добрый вечер. Ресторан «Жемчужина» рада вас приветствовать. Сегодня я ваш ангел обслуживания. У меня болит голова. Два подхода отжимания, и голова пройдет. Э? <laughs> А, ваш заказ будет готов через несколько минут. Спасибо. Приятного вечера. А угадай, что я заказал? Ну? Устрицы. Какая гадость. Подожди, мы же не пробовали. Мы не пробовали. Одна знакомая пробовала. Ей потом такие кошмары снились. Ой, ну ладно придумывать. Я же всегда хотел попробовать устрицы. Сегодня день, когда сбываются мечты. Татьяна! Татьяна! Подожди, ты что, знаешь ее? Нет, конечно. У нее бейджик большой. А -а. Да. Скажите, мы можем отменить заказ? Куплено нижнее белье, возврату и обмену не подлежит. <laughs> Шутка. Просто устрицы уже открыли, и поэтому нельзя. Отлично. Будешь есть две порции. Ну ладно. Что-нибудь еще? А можно мне цезарь с курицей? Ну и же не ваш диетолог. Я не знаю, можно ли вам цезарь с курицей. <laughs> Придется цезарь немножко подождать. Татьяна, Татьяна. Да. Бейджик у нее действительно большой. Тренер звонит. Пупс, я сейчас быстро. Алло. Алло, Сергей Иванович, да. Алло. Ну да, Сергей Иванович, да, я понял. А? Дим, сыграй для вон... Для девушки песенку. Скажи от поклонника с извинениями за вчерашнее. Окей. Давай. Следующая песня для великолепной девушки Лизы от поклонника. У вас нет никаких шансов мне отказать. До свидания, Сергей Иванович. Не понял. Что такое? А ты кто? Кто ты? Антон, Вадим, перестань. Какой Вадим? Это Вадим, что ли? Что за Вадим, я не понял. Пожалуйста, не Кто это его. вообще такой? Ты что такое? Слышь, друг, ты, по-моему, дверью ошибся. Спортзал за углом. Что? Кто это вообще? Ты чё его защищаешь, я не пойму? Ты дело это кто это, я дело спрашиваю? Не... Ты чё его защищаешь? Ты а? Мозги. Ну чё? А вот и ваши устрицы. Господа. Уходи отсюда немедленно. Что я тебе говорила? Он псих. Знаешь, что он мне недавно сказал? Что моя грудь похожа на две волнительные дынки. Особенно при частых вздохах. Уходи отсюда немедленно. Он сын нашего мэра. Реально не понимаю, что я сейчас не так делаю. Что не так? В чем я виноват? А? Ты скажи, что я не так делаю. Блин, да где это такси чертово? И отпускайте одну подумать о наших отношениях. Я делаю делайте сюрприз, я приезжаю, ты знаешь, что я сейчас бросаю тренировочный процесс, это важно для меня. Я к тебе приезжаю. Я заказываю этот ресторан и... Я вообще не говорю про этого хмыря, непонятно, чего там делает. Я защищаю тебя, я... я... Ты себя э... слышишь? Ну, что не так, скажи, в чем я виноват? Я, я, я... Где вообще в этом мы? В смысле мы? В смысле, да? А для кого я это делаю? Я для себя, что ли? Да я наперед уже все продумал. Я для наших отношений. Я сейчас поеду за границу, выучу нормальный язык. Сейчас на курсы пойду. Потом на профессиональный уровень выйду. Это совсем другие деньги. Куда угодно. Садись, мне туда же. rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Lord, I become weak to the crime. Oh, stay right there while I'm hitting. We work on that out together, been working and working. But I still got so tomorrow. I committed crime, Lord, I need it. Crime being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing when they got me robbing that store. But oh, they stay right there while I'm hitting. We reckon that I together been working and working, but I still got so terrified.